Итак, приехала посылочка из Гонконга. Стволик Z Parts 16 дюймов для VFC 417. Так, что у нас тут? Вес посылочки 790 граммов с упаковкой. Давайте посмотрим. Да, конечно, упаковка видала лучшие времена. Видимо, ее вскрывали на таможне. Так. Упаковано, как обычно. Неплохо. Ох, какой тяжелый стволик, ребята. Ох. Ух, ух. Тут даже не скажешь, что 790. Тут я не знаю. Ха, да. Так z parts made in Taiwan. VFC 417, тра-ля-ля-ля-ля. Причем в магазине написано, что подходит только для модели GBBR, то есть для ГББшки. Но на самом деле у ГББшки и у АЕГа абсолютно одинаковые стволы крепятся точно так же. Видите, у меня уже разобран ствол, снят газблок. Ой-ой-ой, какой тяжелый. Так, сейчас достанем. Материал заявлен сталь. Лазерные гравировки. Ох, какие качественные гравировки, ребята. Норвежская метка. Хеклер Кох, калибр 7,62 на 51. Так, еще раз попробую сфокусировать. Ну, вот такие вот гравировочки. Так, по-хорошему надо бы проверить, какой материал, ставит или нет. Но ну, по весу я вам скажу, что тут и проверять даже нечего. Абсолютно точно сталь. Так. Адаптер для резьбы, судя по всему. Ладно, он нам не нужен. Ну что ж, давайте попробуем поставить Так. И что такое? Не подходит. Ну-ка. Нарезы на том же самом месте, но что-то, да, туговато слегка. Так, давайте сравним. Интересненько. На какую-то долю миллиметра, судя по всему, поуже внутренний радиус. Не знаю, видно или нет. вот этот вот внутренний радиус, судя по всему, чуть-чуть поуже, чем на штатном. Поэтому он не может зайти так плотно, как штатный. Так, еще раз. Mm-hmm. Вот это тот максимум, на который можно затолкать. Можно на самом деле вколотить его попросту. Да, вот здесь, здесь вот видно, когда я пытаюсь установить, здесь появляются такие заусенцы. То есть я стволиком фактически немножечко срезал вот этого силумина здесь. Прямо по бокам. Ну ладно, я думаю, что не обязательно его заталкивать так далеко, потому что здесь есть резьба. Понадеемся, что этого будет достаточно. Давайте посмотрим. Так прокрутить просто поверх. Угу. Вот пошло туго туго идет. Ну ладно, я дальше затягивать не буду. Надо посмотреть более подробно, что ему здесь мешает. Ну вообще сидит. Так, это у меня люфтит здесь шторка магазина. Ой, шторка окна затвора. Но ну, вот само вот это соединение, оно сидит вообще как улитое. То есть, да, действительно, резьба плотно зашла, но если не извращаться, наверное, и так сойдет для кого-то. Я, конечно, попробую, скорее всего, довести его до ума. Так, теперь пара слов о газблоке. Он фиксируется вот этими двумя штифтами и маленькой маленьким винтом шестигранным. Так. Два штифта заходят вот за эти, от... <clears throat> в эти углубления. Вот. А маленький винт просто прижимается. Не знаю, фокус есть или нет. Просто прижимается и не дает проворачиваться. Вот. Для того, чтобы выбить штифты, нужна выколотка на 3 миллиметра. Вот такая вот. На самом деле кажется, что здесь не 3, а 4, когда начинаешь подбирать. Но, ребята, я вас уверяю, здесь 3 миллиметра, а не 4. Я пробовал 4-миллиметровый сперва, я здесь таких дров наломал, что я чуть не сломал все это дело. Здесь видно углубление от моей старательной долбежки. Вот внутри. Трехмиллиметровыми выбилось вообще элементарно, без всякого напряжения. Так что именно 3 миллиметра. Так, давайте поставим, посмотрим, как оно встает. М? Ну и что? Ага, кажется, я понял. Мешают штифты, возможно. Опа! Ой, плотно я их заколотил. Оп. Как родной. Так, становим поршень назад. Как же он ставился, я уже не помню. Прошу простить мое неумелое обращение со всем этим хозяйством потому что я буквально его один раз разобрал из любопытства. Разобрал я его две недели назад, и как только я увидел, что я могу снять газблок, я сразу же заказал внешний ствол. И оставил родной ствол валяться, как он и был. Так. попробую с той же самой стороны установить его, с какой я его выбивал. Сейчас, может быть, камера упадет, потому что я буду долбить. Ну, надеюсь, что не упадет. Так, упор. А, у нас упора нет. Ладно. Сейчас я тогда вне камеры попробую здесь на соседнем столе. Или нет, на табуретке даже. Так. Теперь мы сделаем вот так. Я наживил, положу старый ствол как упор. И теперь можно до конца подштамповать все это дело. Так. Сделаю немножечко пониже. Вот, наживил. Да, это я вот ножом только что порезался. Возьму-ка я, пожалуй, просто большой штифт. Так, этот есть. Все. О, вот 4 миллиметра. Ну вот, переборщил и сразу же снял просто заусенцию вон там. Сейчас попробую фокус показать. О, видите? Снял заусенцию просто на внутреннем радиусе. Эх. Так, теперь шестигранничек какой-то из этих. Сейчас мы это подкрутим. О, да, это тот самый. А? Криво поставил. Ха. Хм. Поспешишь, людей насмешишь. Так. Теперь надо это дело развернуть. А смогу ли я его развернуть после того, как я штифты забил? Вот это интересно. Да. Ха! Черт из два. Да, ребята, надо осторожнее быть. Ладно, в общем, такие дела. Я потом поставлю как надо. Покажу конечный результат. Надо выбить опять штифты. Чуть-чуть развернуть, чтобы была соосность. Сейчас Покажу.